nach wie vor rasant ansteigenden Kurve an Infektionen konsequente Maßnahmen setzen. Wir haben in den letzten Tagen einige Maßnahmen präsentiert, um die sozialen Kontakte in Österreich zu reduzieren in den nächsten Wochen, unser Leben zu entschleunigen und so sicherzustellen, dass es zu einer Verlangsamung der Ausbreitung kommt. Unser Ziel ist es, قاعد بالشارع ما عرف اسالني وقت تهون ظلت براسي مناس اللي قال بصراحه ايش راح يصير اذا نتنفس ونتونس ونعيش Oh end of times. Let's look each other in the eyes, connecting with collecting minds. Am People they come and they go as the wind. The earth is a mother, our best friends change. Maybe we use life to find the roots. Whatever may come, us have more you. Obrigado.